हमारे देश में बेरोजगारी की कितनी बुरी हालत है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है तमिलनाडु विधानसभा में स्वीपर और सैनिटरी वर्कर के चौदह पदों के लिए आवेदन बुलाए गए थे इसके लिए इंजीनियरों एम टेक और बी टेक सहित एम बी ए के चार हजार छह सौ उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और कई डिप्लोमाधारियों ने भी आवेदन भेज दिए यानी स्वीपर के एक पद के लिए हालत यह है कि 4,600 उम्मीदवारों द्वारा आवेदन दिया गया है और इनमें एम टेक बी टेक जैसे और एम बी ए जैसे युवक भी शामिल हैं कुल मिलाकर यहाँ पर चौदह पद रिक्त हैं और इसके लिए चार हजार छह सौ आवेदन मिले हैं छब्बीस सितम्बर को सचिवालय द्वारा इन